<clears throat> Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Bulan Syaban adalah bulan yang penuh dengan rahmat yang penuh dengan rahmat nafhat gelombang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bulan yang mana Allah buka peluang untuk kita memperbanyakkan amalan taat kita kepada Allah kerana bulan ini adalah bulan untuk kita menyiapkan diri supaya kita penuh dengan latihan-latihan agar kita dapat menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan tidak ada perasaan lesu dan letih. Nah, kerana kalau kita tidak membuat persiapan lebih awal dengan amalan-amalan yang boleh menghilangkan kealfaan kita, kelalaian kita, maka kita akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang tinggi yang boleh kita mencapaikan kepada kebajikan-kebajikan yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Aku tak pernah melihat kamu wahai Rasulullah berpuasa sunat banyak pada bulan ini daripada bulan-bulan yang lain kecuali aku lihat kamu pada bulan Syaban ini terlalu banyak berpuasa. Nah. Ma araka yasumu min syahrin min asyhur ma araka fi sya'ban nah. aku tak pernah lihat kamu berpuasa sunat daripada bulan-bulan lain sebagaimana aku lihat kamu berpuasa pada bulan sya'ban Rasulullah menjawab zaka syahrun yufalu annasu anhu dia kata itulah bulan yang kebanyakan manusia lupa dan lalai daripadanya. Kenapa? Bain Rejab wa Syaban. Kerana bulan ini ia duduk di antara bulan Rejab dan bulan Syaban. Nah. Ya. Semasa bulan Rejab dulu, kerana salah satu daripada bulan haram, maka manusia begitu buat amal kebajikan, puasa dan sebagainya, kerana itu adalah satu bulan haram tapi apabila masuk pada bulan Syaban mereka sedang melihat di bulan depan ialah bulan Ramadan kerana bulan Ramadan tak boleh nak makan nah bulan yang kita difardukan puasa maka bulan ini kita asyik nah lupa kepada kebajikan yang Allah kurniakan kepada kita kerana bulan ini orang, orang lupa banyak Rasulullah katanya wa huwa syahrun yurfa'u al-a'mal ila rabbil alamin bulan ni adalah bulan yang diakadkan segala amalan kita kepada Tuhan sekalian alam semesta alam fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun aku cukup suka dia kata kalaulah diakadkan amalan aku ni dalam keadaan aku sedang berpuasa Ternyatanya pada hadis ini amalan yang dilakukan yang paling banyak yang dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa. Karena puasa ni boleh menjauhkan sifat kelalaian, sifat lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang lupa ni diganggu oleh syaitan. Nah, dalam surah Al-Kahfi Nabi Yusha alaihi salam dia kata wa ma ansanihi illa syaitan an azkura Tidak melupakan aku di tempat yang kamu janjikan supaya aku royak kepadamu kalau ikan itu tubik daripada bekah kuning malaikat syaitan yang we lupa aku dia kata apabila dia pergi bertemu di antara dua bahrain tu Nabi Musa kata kalau di situ ikan tubik meroyak aku di situlah Nabi Khaydir dia kata Lepas tu Nabi Nabi Nabi Yusuf kata dia ya, lupa. Wa ma ansanihi illa syaitan an azkurah dia kata tidak melupakan aku kecuali syaitan yang melupakan aku supaya aku ingat kepada kamu. Nah. Jadi perkara yang melupakan manusia, melalaikan manusia ni adalah syaitan. Maka untuk kita nak menjauhkan daripada gangguan syaitan supaya kita jangan lupa kepada Allah, kita kena banyak beribadat pada bulan yang Nabi kata kebanyakan manusia ni lupa. Nah, dalam keadaan lupa. Oleh itu, amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak sabit daripada hadis yang saya baca tadi dan hadis-hadis lain adalah amalan puasa. Nah, kerana puasa ni kalau kita tak ayat kat orang, orang tak tahu sebab dalam diri kita ni ada syaitan al-khannas nah khannas kul min syarril waswasil khannas khannas ni syaitan yang duduk bercakung di atas hati manusia dalam diri kita khannas ni dia tidur apabila kita ingat kepada Allah bila kita lupa kepada Allah dia ganggu kita buat kita lupa nah maka kita pada bulan ni ni kita banyak buat benda yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kelebihan bulan ini nabi katanya bulan yang diakatkan segala amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka nabi kata aku lebih suka supaya amalan aku ini diakat ketika aku berpuasa nah saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian maka hadis yang saya baca tadi ternyatanya Nabi berpuasa banyak yang kedua as-salafus salih orang-orang as-salafus salih yang terdahulu dia banyak mengerjakan amalan-amalan yang boleh menghilangkan kelalaian dia daripada dunia, ganggu dunia apabila masuk bulan Syakbah as-salafus salih yang menumpukan masa dia kepada masahif kepada al-Quran dan membacanya. Dan kalau dia sebagai seorang kaya dia keluar zakat untuk nak membantu kepada orang-orang fakir miskin supaya dia dapat menyambut kedatangan Ramadan dengan hati yang begitu gembira. Nah. Dan dia tinggal habis segala gangguan-gangguan dunia kerana dunia ni yang mengganggu kan fama mataul hayatid dunya illa qalil dia kata keseronokan dunia ni hanya sekejap saja nah oleh itu as-salafus soleh dia buai habis ganggu-ganggu dunia ni dan dia menumpukan untuk menyambutkan kedatangan bulan Ramadan dengan banyak berzikir, bersolat, semaya. Nah, terutama sekali di waktu di antara Maghrib dan Isyak. Waktu maghrib dan isya ni waktu sibuk juga. Waktu yang manusia lupa. Kadang-kadang kita dah ingat nak klik makin. Nah. Tapi as-salafus salih dia hidup masa tu tu dengan semaya sunat. Nah tu. Maka tempat-tempat yang melalaikan kita hot lebih nyata sekali ialah di pasar-pasar. Nah. Orang ni kalau bila masuk dalam nak ya tak ada kira hak lain dah nak ikut beli nak barang nak klik makan rumah. Tapi Nabi dia menggalakkan supaya kepada supaya kita waktu kita masuk dalam dalam nak dalam pasar-pasar jual beli belah sana itu supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tempat tu tempat yang disuka oleh syaitan. Maka Nabi mengajar kita supaya bacanya man dakhala suq siapa-siapa yang masuk ke dalam pasar dalam nak hendaklah dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul lahul lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli shayin qadir baca banyak ni doa yang kita selalu dok baca selepas semaya la ilaha illallah cuma tambah sikit ya nah tu wa huwa hayyun la yamut biyadihi biyadihil khair wa huwa ala kulli shayin qadir doa ini ni yang kita baca selalu lepas Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir nah yang pentingnya kita nak zikir banyak karena doa ni ni nabi katanya dituliskan bagi dia beribu-ribu kebajikan kata balahu alfu alfu hasanah wa mahalahu alfu alfu hasanah wa raf'alahu alfu alfu darajah nah di tulis eh, kepada kita beribu-ribu kebajikan dan diampunkan beribu-ribu kejahatan dan diakakan kita beribu-ribu darjat nah ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad supaya kita jangan duduk dalam keadaan lalai lebih-lebih lagi dunia sekarang ni membuatkan kita lalai. Nah. Dunia ini membuatkan kita ni lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa kepada diri kita, lupa kepada nasib kita di masa depan. Apabila lupa, nah, membuatkan hati kita tidak menumpukan kepada agama, pandangan kita juga tidak menumpukan kepada penglihatan-penglihatan yang boleh menggerakkan hati kita. Begitu juga pendengaran kita. Telinga kita, kita tak apa nak dengar benda-benda yang boleh menyucikan hati kita. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala dia kata, ramai di kalangan manusia dan jin yang aku penuhkan di dalam neraka jahannam kerana dia hati dia tidak mau kepada ajaran agama, telinga dia juga tidak mau dengar ajaran agama, mata dia juga tidak mau melihat kepada ajaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun demi sesungguhnya kata Allah aku akan penuhkan neraka jahanam ramai di kalangan manusia dan jin manusia macam mana Allah katanya Manusia yang aku berikan kepada mereka itu hati Tapi hati dia tidak mau memahami agama nah. Manusia yang aku berikan kepada dia penglihatan Tapi penglihatan dia itu tidak mau melihat kepada tanda-tanda kebesaranku nah. Tanda kebesaran Allah ni Dua tanda yang kita lapak lihat dengan mata kita dan tanda yang kita dapat lihat dengan hati kita nah. dan aku berikan kepada dia telinga tapi telinga tidak mau mendengar ayat-ayat aku nah. maka Allah katanya orang ini, ini diumpamakan binatang ulaika kal an'am nah dibandingkan manusia yang Allah beri hati tapi hati tak mau memahami agama beri telinga telinga tak sedengar ajaran agama beri mata mata tak leh tak mau lihat kitab-kitab Allah orang macam ni ni Allah kata seperti binatang balhum adal bahkan lebih sesat daripada binatang penyakit dia ulaika humul ghafilun penyakitnya penyakit lalai lupa kepada diri dia ya dan lupa kepada tugas dia lupa kepada nasib dia hari akhir dia ialah hari akhirat lupa kepada mati lupa kepada amalan tanggungjawab dia nah sedangkan kita ni diberi tanggungjawab setelah kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan persoalkan segala-galanya nah segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah akan tanya satu-satu nah wala tus'alunna yawma izin anin na'im aku akan tanya tentang nikmat-nikmat yang aku beri kepada kamu esok ini pada hari akhirat nah hari kiamat waqifuhum innahum mas'ulun tahan mereka ini sesungguhnya mereka ini aku akan tanya dia nah oleh itu untuk kita jangan lupa kepada hidup kita ni kita kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi pada bulan syakban ni kerana bulan syakban ni adalah bulan untuk kita menyiapkan diri melatihkan diri untuk nak terima keberkatan di bulan Ramadhan. Nah, kalau kita tidak menyiapkan diri pada hari ini dengan bertobatlah daripada segala dosa, nah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'ti yaum min qabli an ya'ti yakumul azab summa la yunsarun nah kena kembali kepada Tuhan kamu dan serahkanlah diri kamu kepadanya sebelum didatangkan azab setelah datang azab kamu tidak akan dapat pertolongan daripada siapa pun nah oleh itu sebelum daripada kita nak terima Ramadan ni kita kena bersih hati kita bersih segala-gala dosa-dosa kita kerana manusia ni di apa di di apa di dijadi diciptakan berlumuran dengan dosa. Nah, maka sebaik-baik manusia yang berdosa ni ialah orang yang insaf dan muhasabah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Cinta kepada dunia ni boleh kita lupakan kepada hari akhirat. Nah, oleh itu pada bulan Syaban ni juga ada satu malam yang dinamakan malam nisfu Syaban. Nah. Malam nisfu Syaban ni adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala sabit dalam Quran dia kata yattali'u yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min sya'ban min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin ya. pada bulan sya'ban ni ada satu malam yang dinamakan malam nisfu sya'ban nah ya malam ning-ning Allah akan melihat keadaan hamba dia nah sabit dalam hadis lain dia katanya Allah akan turun setiap malam pada langit dunia dan dia bertanya siapa siapakah yang sedang duduk minta kepada dia dia akan beri siapa siapakah duduk minta ampun kepada dia dia akan memberi pengampunan nah siapakah yang yasaluni yang minta pada dia dia akan beri nah itu pada pada ketika sulusul lain minal lain nah maka pada buat malam ni 10 Syaban ni Allah sedang melihat hamba dia kerana malam ni 10 Syaban ni malam barakah malam yang digalakkan supaya kita banyak berdoa dan beramal qiyamul lail dan sebagainya supaya kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tengok tu buat apa? Allah kata fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah akan ampun semua makhluk dia. Nah. Kecuali dua saja, illa li musyrikin au musyahin. Dua golongan saja yang tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya orang yang ada pegangan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni bukan nanti kita gigit sembah berhala. Kita minta selain daripada Allah, minta kepada makhluk-makhluk yang kita agak dia saat ni tu boleh tolong kita. Nah. Maka itu adalah syirik dan dosa syirik ni tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala Inna Allah la yaufiru an yushrak bi Inna Allah yaufiru an Inna Allah yaufir Inna Allah la yushriku Inna Allah la yushriku man yushrak bihi wa yaufiru ma duna zalika liman Allah tidak akan ampun dosa orang yang syirik dengan Allah dan dosa-dosa lain Allah akan ampun kepada siapa saja yang dia kehendaki. Pertama, nah, dosa syirik ini menghilangkan agama dan dosa musyahin musyahin ni berkelahi di antara saudara dia dendam di atas perbuatan saudara dia nah sedangkan di dalam Islam ni diharamkan manusia ni berkelahi tidak bertegur di antara satu sama lain ni lebih pada tiga hari tak boleh nah sebab Islam ni Yesus kita ni jadi saudara nah innamal mu'minuna ikhwah nah fa aslihu baina akhawaykum nah kita ni adalah saudara kalau kita ada kelahi dia suruh islah nah suruh perbaikkan di antara kita kerana berkelahi ni menyebabkan Allah tidak akan ampun dosa kita apabila kita, Allah tak ampun dosa kita diharam masuk syurga nah sebab orang yang banyak dosa ni tidak boleh masuk syurga nah Orang orang apa? Orang muttaqin adalah ahli syurga. Nah. Innal muttaqin innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Nah. Orang muttaqin ni orang yang tak ada dosa. Nah. Yang membuat persiapan untuk nak pergi selepas mati itu orang muttaqin. Nah. Jadi kita disuruh supaya menyelesaikan segala hak-hak kita baik dengan Allah atau dengan sesama manusia sebelum daripada kita menghambus nafas kita terakhir. Nah, karena kita dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga yang penuh dengan mata air. Nah, fi jannatin wa uyun penuh mata air. Dalam syurga ni ada pak mata air, mata air daripada air yang jernih sedaknya yang tidak berubah eh, tidak berubah rasa dia, air daripada ah, susu nah yang lazat minumannya air daripada khamar yang tidak mabuk nah yang sedap diminumnya dan air daripada madu nah yang bersih nah sebagaimana yang sebut di dalam surah Muhammad nah, nah ha, oleh itu nah kita hendaklah berlomba-lomba untuk mencapaikan ke apa kelebihan bulan Syaban ni supaya kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan yang lagi akan datang yang tak berapa hari lagi dan hari ini boleh jadi hari yang ke-10 nah daripada bulan Syaban. Oleh itu nah marilah kita sama-sama muhasabah membuat persiapan diri kita kalau kita ada salah silap dengan saudara kita adalah kita maafkan nah kalau kita ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita bayarkan kalau kita ada puasa hendaklah kita puasa, kalau kita ada salah dengan manusia hendaklah kita mohon kemaafan mudah-mudahan dengan niat kita yang baik ini nah dan Allah akan kurniakan keberkatan kepada hidup kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. <clears throat> Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Faya ibadallah ittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Dalam hadis yang saya baca tadi Nabi katanya bulan ini adalah bulan yang diakatkan segala amalan kita. Dan Nabi kata aku lebih suka supaya amalan aku ni diakat waktu aku sedang berpuasa. Masalah akat amalan ini dalam surah Fatih dia kata ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal 'amalus salihu yarfa'. Nah. Kepada Allah Subhanahu wa taala segala ucapan-ucapan baik. Ucapan baik ini bacaan kita, bacaan al-Quran kita, kalimah la ilaha illallah kita buat baik kepada manusia ni dimasukkan kalimat ka kalimut tayyib diakad ilaihi kepada Allah segala amalan-amalan kita akan diakad kepada Allah. Wal amalu salih yarfa'uh dan amal solehlah yang akan mengakadkannya. Oleh itu pada bulan ini Allah akan akad segala amalan kita hak tahun ni. Nah. Ya. Dalam setahun tu Allah huiponkan segala amalan kita yang akan naik kepada Allah. Maka mudah-mudahan amalan-amalan yang kita laku daripada amalan-amalan soleh yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu oleh yang diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak amalan mingguan. Nah, mingguan ni seperti kita puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Nabi kata aku puasa hari Isnin adalah hari hari lahirku, hari Khamis hari diangkat amalan dan hari setiap hari nah Allah akan amalnya sebagai sabit dalam hadis yang katanya ya ta'aqabu nafikum malaikatum bilail wa malaikatum bin nahar mengeringi kita ni nah di kalangan kita ni malaikat duduk iri kita malaikat holik malam dan malaikat holik tengah hari duduk jaga kita wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri dan malaikat dua ini ni yang akan berhimpun pada waktu semaya subuh dan semaya asar dan dia akan ya'ruju allazi batu fikum dan hak duk jaga malam yang akan naik nah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah tanya dia wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi mu tinggal hamba ku hamba ku duak gapo dia katanya fayaqulu taraktu nahum Wahum hum yusallun nah aku tinggal dia tu dia sedang duduk semayam sebab itulah kita dengar dalam surah al-isra dia katanya wa al fajri kana mashhuda nah baca Quran di waktu subuh tu disaksikan oleh malaikat nah ha, sebab itulah pada waktu subuh ni kalau kita jadi ti lah baca wipanye panjang-panjang sikit jangan baca wi pandak Karena kerana masa tu tu malaikat duk tengok kita dan dia akan menghadap Allah duk ringan ha kita nah jangan kita Allah malaikat naik ringan kita kita duk tidur tak ada tersemaya dah nah kata ha sebab Allah katanya taraktu fikum ta taraknahum wa hum yusallun aku tinggal dia dia sedang duk semaya nah wa qur'anal fajri kani mashhuda hak tu malaikat hak duk jaga lek malam yang naik menghadap Allah waktu subuh dan Hak yang duduk jaga tengah hari ia akan menghadap Allah naik pada waktu asar. Nah, ia tukar saja ya, tu. Nah. Hak tu hak hak hari ya. Nah, tu. Oleh itu kita ni kena duduk dalam keadaan sedar semua jangan kita tidur. Nah. Wi yaqazah semua. Patu nak yaqazah ni nak jaga ni kena jaga hati. Nah, jangan bukan jaga mata. Kalau jaga mata saja hati tak jaga tak adil juga. Nah, patu nak wihidah hati ni kena banyak baca Quran. Nah ala bi zikrillah tatmainnul qulub bukankah dengan kita banyak baca Quran hati kita jadi tenang nah hati kita tenang ni kerana Allah kurniakan sakinah nah wa huwal ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim dialah yang menurunkan as-sakinah ketenangan tu ke dalam hati orang mukmin ni supaya bertambah ime dengan ime yang ada dah. Iman kita ni boleh kurang apabila kita lupa kepada Allah, kita tak banyak berzikir. Sebab itulah disuruh kita jadi wirid harian ni supaya kita banyak baca Quran. Pagi dan petang supaya syaitan tidak ganggu kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqa warzukna tiba'ah wa al batila al-batila warzukna ijtinabah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكيم السلام